Да, като е, на лъскаво и се радвам. Това е много педе карбон казва. Баркон. Искало ли ви се да запазите лайсните в състоянието, в което са? Желаете ли да промените атмосферата във вашият автомобил? А да скриете надрасканото и напуканото таблото и същевременно да създадете свой собствен уникален вид? Ние от Best Auto имаме решение точно за теб. Избери своето фолио от нашия каталог, като натиснеш тук долу също така можеш да се обадиш на някой от посочените в сайта телефони, консултирай се при избора с наш сътрудник и получи своето качествено фолио с Еконт. Доставката е бърза и е безплатна при поръчки над 20 лева и не пропускаме малкото подаръче специално за теб. Карбон? Ба, а, да, Аз нали същото казвам? Да, да.